pendek cerita Nabi Yana Muhammad SAW dia punya nama yang semua namanya berkaitan dengan ma'rifatullah jadi semua nama Nabi itu adalah rahasia ma'rifatullah inilah yang kemudian dibongkar oleh Siti Ahmad yang dibongkar oleh para wali-wali ya maka di ujung nanti ada disebut ya Ahmad ya Muhammad Ya, ya Siraj al-Awalim, Ya Abul Qasim ah, Ini bagian akhir yang saya sampaikan Ya Ahmad, Ya Muhammad Ya Ahmad Di dalam Al-Quran Berapa kali muncul Ahmad Nama Ahmad berapa kali di dalam Al-Quran? Ha? Satu kali sini Syekh Muhammad Bahauddin Al-Baitar pensyarah salawat ini pun mengatakan hal yang sama ya, innama yudhkar marrah wahidah Ahmad hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran karena Ahmad adalah tajalli ahad ahad itu Maha Esa satu maka la yasdur min ahad illa wahid ini kaedah yang pernah dikeluarkan oleh ulama-ulama sufi dan mereka ittifak sepakat muafakat la yasdur minal ahadi illa al tidaklah terbit dari ahad kecuali wahid ya. maka ahad kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad kul ya Muhammad itu terjemah biasa Qul ya Ahmad Huwallahu Ahad Maka yang dipanggil muhatab di situ adalah Ruh Ahmad Karena tutup ujung ayatnya adalah Ahad Ini bukan hadis, ingat ada satu kalam ditulis oleh Muhammad Al-Ghawth ya, dalam kitabnya Jawahir al Khamsah ana ahmad bila mim ana ahad bil mim itu kalam ilhami bukan hadis <clears throat> tolong jangan salah paham jadi wali-wali ini ketika sampai kepada surat as-saf ismuhu ahmad lalu Allah bagilah di dalam kalbunya kalam kalam ma'rifat ilham seakan-akan Allah berkalam apa kata Allah ana ahmad bil amin ana ahad bil min jangan salah faham aku hanya engkau kenal aku yang ahad hanya engkau kenal dengan ahmad yaitu ada minnya maka tetap berbeza antara ahad dan ahmad Ahad bukan Ahmad maka Khalid bukanlah makhluk Ar-Rabbu Rabbu ala Abdu Abdu Allah tetaplah Allah Tuhan kita hamba tetaplah hamba huruf mim itu hijabnya 70 ribu cahaya maka Ahmad bukanlah Ahad tapi jika engkau hendak mengenal rahasia Ahad harus melalui rahasia mim pada Ahmad mim itu diturunkan lagi jadi adalah Muhammad itulah mimnya menjadi mim Muhammad bertambahlah mim itulah mimnya syariat mesti kita ambil syariat siapa yang tidak ambil syariat tazandaqah dia pasti zindik siapa yang bersyariat tidak ambil hakikat dia fawailul musallin dia solat tapi Allah kemudian kutuk dia karena dia tidak menyembah Allah dia hanya menyembah fikirannya sendiri na'udzubillah min tali. ini barangkali yang dapat saya urai dengan izin Allah saya minta ampun kepada Allah jika ada uraian yang salah saya minta maaf kepada ruhania Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi jika ada ibarat-ibarat yang tidak berkesan tapi insya Allah ini sesuai karena pun saya dari tadi bertawasul dari dari Seremban saya tawasul terus kepada Sidi Ahmad saya ziarah kepada mursyid-mursyid Ahmadiyah ya, sampai kepada uh, terakhir di Linggi ya. Sidi Jamaluddin bin Idris saya pun ziarah saya minta izin ya Sidi walaupun alam kita sudah berlainan Allah. tolong izinkan saya karena orang yang mencintai engkau Sidi Sheikh Abdul Rahman bin Ja'far minta saya urai ini. sebelum saya duduk di sini, sebelum tahu mau cakap apa. Ya, karena yang saya baca lain, yang saya tawajuhkan lain karena ilmu ini tidak bisa dihafal tidak bisa dihafal Il, kitab hikam kitab ihya ulumuddin tidak dapat dihafal ini ilmu zauqiyah ilmu madad maka jika benar itu barakah para wali bukan ilmu saya saya pulangkan kepada Allah saya serahkan kembali kepada Sayyidina Muhammad SAW pewarisnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kita milik Allah kita pulangkan semuanya kepada Allah أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولبيته وذريته الفاتحة الحمد لله Demikian dari hamba al-faqir Mohon maafnya Beribu-ribu maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh